Oo çok geniş. Bu büyük ihtimal arkamda kaldı. Drop. Dorç. Direkt karşısı. Şimdi bu karşıya giderken de şöyle bir durum var. Yani karşıya geçerken şöyle bir sıkıntı var. Ya bu buradan geçecek herhalde buraya. Torch. Ee. Şu taraftan. Burada iki tane köprü var bu galiba karşı tarafa geçen. Evet. 3, 6. Galiba. kanal gibi, vadi gibi bir yer var. Oradan mı geçeceğim acaba? Şurada vadi mi var? Sanki buradan geçtim ben daha önce ya. Ha bir daha gidelim hadi. Değişik. Hadi bakalım. Ya yok buradan geçmedim. Abi buralar birbirine benziyor ama burası bayağı taşlı bir yer. Ha gene bizim kertenkele gidiyor. Almayacağım almayacağım devam et. Yok yok buraya gelmedim ya. Yani at da kendini iyi ayarlıyor yalnız bu Virajlara falan. Allah Allah. Buradan mı gidecek acaba? Buradan gidip sola mı döneceğim? Göl gibi bir yerdir. Göl dediğine göre ya yakın bir yerdir besbelli. Nerelere geldim ya? Dur şurada bir ışık var. Dur dur dur dur. Dorç. Allah Allah bunun arkası. Çok acayip yerlere geldim yalnız ha. Lan şurada bir şey mi vardı? Allah'ım gidiyorum da taşı buluyorum ya. Allah'ım. Dur, dur, dur, dur, dur, dur. Allah Allah. Burada yol var mı? Bir de bunun karşı tarafı vardı. Bir de oraya gidin bakayım. E, güneşe de çıkamadım ki. Dur. Allah Allah ya. Yok abi bu tarafa gitmenin manası yok. Ee, nereden gireceğim ben buraya? 哦。呀！你又跑上来了，对？ da olabilir mi? Yok. Bir daha deneyim. İçim kalmasın. Allah'ım ya. La bir, bir mağara diyordu değil mi? Mağara gibi bir yer. Acaba atı bırakıp mı devam edeceğim diyorum ama devam etmeye de bir yer yok. Dur şurada bir bakacağım. Allah'ım ya. Ya burada bir yerde olması lazım o zaman yani. Allah Allah. Dur. Dorç. yere gittim demin. Al sana göl. Bu da suyun içindedir besbelli. çıkacağız. Büyük ihtimal aşağı ineceğiz. yukarı çıkayım ama gene ya. Buraya kadar gelmişken bir yukarı çıkılsın yani. Lan suya mı atlayacağım acaba? Atlayayım mı? Bir şansımı deneyim mi ki? Ölür müyüm? Tam bunun altında. Al lan. Oha şu yatan mı lan? Aa geliyor bizimki. Ulan bunu hiç hatırlayamadım ya. Böyle bir şey mi varmış diğerinde? Of fena. Dur bakayım şurada şey var. Şunun üstüne bir La oğlum. Öleceğim şurada ya. Ee, senin cızırtılarını ateş edeceğiz herhalde. farklı bir şey var mı diye bakıyorum. Allah Allah. Ha devin kuyruğuna tutun. Okey. Tamam deneyeceğim. Elektrik çarpmasın bizi. óbvio, não. Oh, Allah Ya çalışıyoruz herhalde bebeğim. Ulan baya yakın geçti dedim aslında. Oley be. Yaz bir çıkmam lazım. Lan bırakamıyorum. Arada böyle bir demek ki hava almak için bir çıkartacak beni. Bu arada benim buna çakmam lazım. Aynı şöyle. Hadi. İşte şurada bur buradan bu kadar herhalde. Buna olmaz yani olacağını anlamalıydım yani. Yalnız bu müdürü bulamadım. Eyvah. Hadi oğlum bir çık dışarıya. E bir daha tutulacağız yani. Yalnız iki tanesini şey yapınca o ikisi söndü bir tane kaldı. Bir tane diğeri de başında yer aldı onun. Benim buna yakın olmam lazım sürekli. Lan neredesin? Ha geliyor. Tutundum. Vallaha tutundum. Vallahi tutundum. Sakın bırakma. Çıkacak şimdi. Bunun kafasına koşmam lazım ya. Hadi bir daha bir daha bir daha bir daha. Faydası olmadı herhalde ya. Hadi oğlum bir daha. Hadi son bir daha. Oo başında çıktı. Hadi oğlum dayan dayan dayan dayan tut. Çok iyi be. Son bir tane daha. Hadi. Çıkıyor. Hadi son bir tane. Son bir tane. Son yarım hadi. Ya demek ki o üç tane e, bunun kafasındaki elektriği kesmeden başındaki mühür çıkmadı ortaya. Ya burada kaçacak bir yer yok zaten. Olmasa da zaten bizi buluyorlar bunlar bir şekilde. <clears throat> Hadi gel artık. Bu sertti baya. Baya sert. bunların aslında saklanabilecek bir yeri bulsak oyun çok seri bir şekilde ilerleyecek gibi duruyor ama bazıları da gerçekten çok yani mesela bu biraz zorladı. Bundan iki el öncekinde gene tutunması biraz zordu. Bakalım nasıl olacak. Ya bir soluklandırın beni ya. Ormanın derinliklerinde. Eyvah. Şimdi ağaçların arasından gel de çık. Duvarlarda sürünen bir gölge. Belli zaten tipinden ne oldu. Evet. Hadi. Agro'yu çağıralım. Sıradaki Kolossus'ta görüşmek üzere arkadaşlar. Kaçıncı oldu saymadım ama işte o devler yani gölgelerde sürünen artık neydi o ya? Gölgelerde yorumu kalanlığa saplanan noktasında bir neyse işte artık o sıradaki Kolossus'ta görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın şimdilik.